Hey, hey, hier ist Part 4. Ja, ähm, und es geht auch schon weiter. Schade, dass wir keine Schneewelt generiert haben. Das wäre auch geil gewesen. Jetzt kann man ja Schneewelten generieren. Also nachdem es letzte Mal beim letzten Part ja ein paar Crashes gegeben hat, sind wir jetzt Gott sei Dank wieder. Ja, alles wieder aber ich weiß nicht, wieso das hier gerade so langsam runter scrollt. Da, Chest. Zwei. Iron, oder? Hä, hatten wir nicht mehr Iron? Ist auch irgendwann abgekackt, also. Hm. Ich weiß ja nicht. Naja, egal. Ähm. In die Chest können wir unsere Bars reinpacken. Äh. Copper Ore. Oh ja. Da müssen wir wieder Bars machen. Ah, ich hasse es, wenn es immer auf eins übrig bleibt. Wir hatten noch viel... Mh, mm, scheiße. Der Crash hat uns ein bisschen Geld abgezockt. Wir hatten über 100 Silver Coins. Das hat nicht ge... Ach, weil wir auch gestorben sind wahrscheinlich. Dann gehen wir mal zurück. Äh, nee. Verdammt, geht ja. Oh, ja, ja, schon, aber. Ich habe nur gerade gedacht, besseres Schwert könnten wir uns schon holen. Weil das ist ja wirklich ein Scheißding. Nein! Nein! Wir haben unsere Wolke im Glas verloren. Aber die Welt hat es wahrscheinlich nicht gespeichert. Das heißt, wir können alles normal holen. Das wäre ja einigermaßen okay. Äh. Hätten wir wenigstens das Glas nicht verloren. Oh nein. Die Welt scheint es doch gespeichert zu haben. Das wäre jetzt echt scheiße. Äh, wo waren das? Wo waren die Wolke im Glas überhaupt? Scheiße. Okay, also wir mussten über den Berg rüber. Das weiß ich noch. Ah, das ist jetzt richtig scheiße. Akku leer, Laptop unten. Und da hatten wir die Scheiße. Hier wächst ein Baum. Ups, okay. Ah, das meiste, was wir das was wir nicht behalten haben, Ab hier hat es nicht mehr gesaved. Das ist geil. Das ist eigentlich ziemlich positiv. Hier kriegen wir dann noch gleich die Wolke im Glas. Jetzt holen wir uns erstmal das Kupfer hier. Das ist doch gar kein... Ach, das ist Eisen. Das ist ja toll. Ach, wie schön. noch ein bisschen Cobweb holen. Und da hier wieder Blinkroot. Keine Ahnung, was das wieder mal macht. Da kommen wir auch wieder von unten. Das wäre schlauer. Da können wir jetzt überall das Kupfer wieder einsammeln. Das ist richtig toll. Ah, ich will immer mit der falschen Taste Blöcke setzen. schön. Kupfer, Kupfer. Aber sowas könnte uns echt mal mit Eisen passieren. Naja, egal. Äh, Was ist das da unten? Das Blaue. Das habe ich jetzt auch erst zum ersten Mal entdeckt. Da müssen wir nachher runter. Da sind viele Ohrs. Es kann sein, dass da... Äh, aber dafür brauchen wir, glaube ich, einen Hammer. Da können Glowing Mushrooms sein. Oh nein, oh nein. Wieso zieht das nur eins ab? Das kann auch nicht sein. Jo, es sollte uns erstmal schützen. Jo, ähm, schreibt in die Kommis, wenn ihr bei der Dunkelheit nichts seht, dann werde ich öfters gucken, dass ich Beleuchtung mache. Ja, ja, wie gesagt, erst Wasser rauslassen. Das Kupfer lassen wir jetzt erstmal stehen. Ne ah, da ist sie wieder, unsere Flasche. Okay. Hunter Potion dort Dodgers. Nein, ähm. Ja, da auch wieder komplett Geld. Okay, und diesmal, ja, hier ist es dann abgestürzt und dann hat es es einfach nicht gespeichert. Ja. Ähm, super. wird es jetzt. So. Damit ist erstmal jegliche Gefahr von diesem Yellow Slime gebannt. Falls ihr jetzt fragt, wieso ich das mache, um das Wasser ablaufen zu lassen. Oh oh. Also gegen Zombies sind wir echt nicht vorbereitet. Nein. Super, ist da hier nebendran noch ein Wasserraum. Okay. Komm schon, bau hin. Gut so. Okay, jetzt aber. so dass nur noch minimal Stein mitkommt. Äh, Wasser. So zumindest, dass wir nicht ertrinken. Okay, jetzt geht's weiter runter. Genau, das meine ich. Und ja. Glowing Mushrooms, Gott sei Dank. Damit kann man diese Greater Healing Potions. Scheiße. Vielleicht kriegen wir, wenn wir Glück haben, von den Hook. Gold, Gold, Gold. Ja, wir haben Gold gefunden. Zwei Skelette, scheiße. Das wird jetzt auch hart. Na, vielen Dank auch. Wenn ich das Gold habe, gehe ich erstmal nach links. Gibt's Eisen? Ah, ne, das kleine bisschen, das lohnt sich eigentlich fast nicht. Und das Bronze, das ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. Da haben wir erstmal genügend von. Falls ihr fragt, was diese braune Erde ist, für die, wo noch nicht Terraria gespielt haben, das ist einfach nur bewachsenes, sch bewachsener Schlamm. Und darauf können dann Glowing Mushrooms wachsen. Okay vielleicht Bomben oder sowas gekriegt in der Kiste. Mm Shurikens haben wir. Das ist gut. Schön zum Fernkampf. Scheiß Skelett. Wenn wir Glück haben, hat einer von den Hook, dann können wir Chains machen, dann können wir so eine Grappling Hook machen. Oh, die sind geil. Die brauchen wir dringend. super. Ja, so werden wir auch nie fertig, ich weiß. Aber irgendwie müssen wir es ja machen. Ich habe auch irgendwie keinen Bock da jetzt da unten elendig zu verrecken. Aber irgendwann gehen uns leider auch die Shurikens aus. Okay, das Skeleton ist fast tot. Äh, noch ein Black Slime, schön. Gott sei Dank haben wir die ganzen Shurikens. Geschenk? Oh, Geschenke sind dann ganz zu cool. Fledermaus oder was ist es? Oh, das dauert auch ewig. Von mir aus können wir jetzt sterben. <laughs> Nein, Spaß. Wir haben keine Seeds oder so bekommen, gell? Samen. Okay, ähm, packen wir mal das Geschenk aus. Oh, super Candy Cane Blocks. Super. Was ist das? Ich glaube, das können wir nicht abbauen. jetzt haben wir Bomben. Cool und Gold. Jo, Gold, Gold, Gold, das ist immer gut. Also es ist doch jetzt mal eine erfolgreiche Höhlenexpedition. Dafür, dass wir so ziemlich am Anfang sind. noch Kupfer, oder? Okay, jetzt wird es mal Zeit, irgendwie zu gucken, heimzukommen. Da wir natürlich nicht alles Geld behalten können, werden dann, wenn wir sterben, das ist scheiße, aber was will ich der mache? Äh, rauskomme hier wahrscheinlich nicht mehr. Ich werde es trotzdem probieren gucken, ob es nicht vielleicht sogar noch irgendwo weitergeht. Möglichst viel Geld zu verdienen und dann am Ende weniger zu verlieren. Die Bomben hätten wir davor gebrochen können für dieses scheiß Geletz. Ich den einfach an deinen Zirn geschmissen und fertig. Wie viel ist denn das? Ah, okay. Ich habe gehofft, dass eine anständige Waffe da rauskommt aus dem Geschenk. Dass wir uns da mal bei Zeiten überlegen können, so einen Endboss anzufighten. Okay, nein, das überleben wir nicht. Es ist zwar nur ein Baby-Slime, aber die sind scheiße stark. Nein, bleib draußen. Das Schwimmbecken ist zu tief für Babys. Nix zu. Ah, Slime schwimmen. Hahaha. Ha, ha. Du Opferslime, Opferslime. Lalalala. Ups, das war ein Fehler. Jo, okay, das war.